des del carrer Aturem les empreses que s'aprofiten de les licitacions públiques. Per la sobirania energètica i sostenible. Reduïm el consum energètic. Fomentem l'autogeneració sostenible a la ciutat. Evitem tornar a la bombolla immobiliària que ens ha portat a la crisi. No cal construir mentre es pugui rehabilitar i reocupar. Defensem els espais lliures que ens queden. No urbanitzem ni Palou, ni la Bòbila, ni la Serra de Ponent. Dissenyem una nova xarxa de bus urbà i treballem per la gratuïtat. Defensem la millora del tren i del bus interurbà i la baixada de preu. Volem una ciutat per anar en bicicleta, amb carrers bici. Des del carrer... Des del carrer... Des del carrer... Fem-ho possible des del carrer. Capgira en